Я приняла вас, дом Диего. Только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите? наслаждаюсь молча. Здесь не там. Не пригробница мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленях пред мраморным супругом. Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит. Счастливец. Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал. Диего, перестаньте. Я грешу вас, слушая. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком? что его я не видала. Что если б Дон Гуана вы встретили? Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце. Я не Диего. Я он. Нет. Не может быть, не верю. Я убил супруга твоего. О, Боже. И не жалеет он, и нет раскаяния во мне. Слышу я. Нет, не может быть. Я. Я Дунгуан. И я теперь Ангуа. Как сердцем я слаба. я назовился. Я звал тебя и рад, что вижу. Бросил. А, тяжело пожать пожатие камень на его десницы. Все кончено. Все кончено.